لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر تسليم لهم don't know. Oh rekan-rekan. laksanakan cuma tahu tuh kena bola yang banyak benar-benar kita bisa kita bisa Bye.